عليكم مرحبا بكم في قناتكم قناه صوفي شانيل اليوم ان شاء الله فيديو جديد ونهار جديد نتمنى ان الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد المجموعه من المطابخ العصريه الرائعه اللي فيها استغلال المساحه فيها بزاف ديال الحويجات اللي غادي يعجبوكم نتمنى ان الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم ما تنساوش الا عجبكم ما تبخلوش عليا ب like. الناس اللي كيشوفوا اول مره القناه الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد كان هذا هو الاقتراح ديال اليوم كنتمنى لكم فرجه ممتعه ونتلاقاو اخر الفيديو دابا نكونوا وصلنا لاخر جزء من هذا الفيديو نتمنى ان الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم وهذه التشكيله ديال المطابخ العصريه اللي حقيقه فيها مجموعه ديال الافكار باش انك تستغلي المساحه باش آه، حويجات الوان ديكورات تنظيم بزاف ديال الحويجات اللي فيهم نتمنى ان الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم وتكونوا استفدتوا منه ولو غير قليل كان هذا هو اخر جزء من هذا الفيديو لقاؤنا يتجدد ان شاء الله مع فيديو جديد أفكار جديدة ووصفات جديدة ونهاركم مبروك